Assalamualaikum Hai guys Jumpa lagi di channel Prosa Devga Kali ini aku lagi bersama nih teman-teman spesial Kenapa spesial? Karena emang gak pernah diajak ke vlog <laughs> Say hello, hai teman-teman ini fokus di depan ya. Ya, jadi sopir-sopir. Hari ini kita mau ke halal bihalal. Di mana, Mbak? Halal eh, Bihalal Halal bihalal di Marwah 3. Marwah 3. Udah pernah ke sana, Mbak? Belum. Belum. Katanya bagus ya. Iya, Mbak. Udah pernah, Mbak? Belum pernah. Belum pernah? Belum. Hmm. Dan nanti itu sekalian mau nge-review gimana tempatnya di Marwah 3 kalau kemarin itu kan Marwah 1 dan Marwah 2 kan sudah pernah nah sekarang ini Marwah 3 persiapannya mantap banget buat acara halal bihalal Acara halal bihalal ini diselenggarakan oleh komunitas pengajian cinta surga guys. Nanti ada tausiahnya juga diisi oleh Ustadz Hatta. Di Marwah juga ini sering dipakai buat acara-acara eh, pertemuan gitu. Kemudian Bunda keluarga Ustadz Hilal, gimana saya panggilnya ya? <laughs> Ustadz Hilal Alhamdulillah juga rawo. Kemudian jajaran pengurus Majelis Taklim Cinta Surga yang semoga surga semakin mencintai panjenengan semua. Yang menjadi Bunda Konda Bawa istri Bausra juga tidak dengan Bunda Bausra Oh saya baru tahu ada buat kuatnya ternyata ya nanti heboh pasti nah ini adalah wahana dermaga guys ini wahana yang terbaru yang ada di Marwah 3 jadi hari ini baru mau launching Alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk uh, meliput sebelum launching karena untuk besok ini baru dibuka tiketnya jadi saya belum tahu berapa nanti tiket masuknya untuk wahana dermaga ini ya guys cukup luas tempatnya untuk uh, berselfie selfie ria ala dermaga gitu guys tapi kalau menurutku sih baiknya datangnya sore hari karena sore atau pagi karena kalau siang nih panasnya banget panas banget ada tempat pemancingan ikan juga guys di sini dan ada juga kolam renangnya nah ini kolam renangnya ada wahana untuk anak-anaknya juga ini ada prosotan buat anak-anak ini lebih lengkap ya kolam renangnya daripada di Marwah 2 jadi sepertinya kalau eh, di Marwah 3 ini kolam renangnya fokusnya ke anak-anak ya kalau yang di Marwah 2 itu untuk olahraga kolam renangnya Oke okay guys, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. Bye. Halo guys, ini sudah waktunya pulang. <laughs> Tadi udah seru banget. Ya Bu Ida. Iya. Bu Ida. Tadi ngapain nih? Eh? foto, <laughs> sampai keringetan sampai keringetan tapi yang penting halal bihalal halal bihalalnya dan apa uh, tausiahnya ya yang mantap dari hmm. Ustaz Muhammad Hatta dari Kediri ya sih Mbak Mbak Henny habis ini mau kemana langsung pulang pulang pulang, pulang. oke okay. Eh, sekian dulu video dari aku jumpa lagi di channel video berikutnya hmm, jangan lupa subscribe dan like and comment oke okay. <laughs> thank you